Ողջույն հարգելի բաժանորդներ եւ ալիքի այցելուներ։ Դուք գտնվում եք Գերմաներեն հայերեն ալիքում եւ այս ալիքի նպատակն է հայալեզու ուսանողներին կամ սովորողներին օգնել գերմաներեն սովորելու հարցում եւ մեկնաբանել քերականություն։ Այսօրվա մեր դասի թեման է գերմաներենի անցյալ եւ ներկա ժամանակաձևերի Բացատրությունը Գերմաներենը ունի անցյալ 3 ժամանակաձև եւ ներկա 1 ժամանակաձև։ Բայց ժամանակաձևեր մեկնաբանելուց առաջ ճիշտ կլինի ասել, որ գերմաներենում բայերը բաժանվում են երկու խմբի, ինչպես ցանկացած լեզվում կանոնավոր եւ անկանոն բայեր կան։ Regelmäßig Weben, դրանք կանոնավոր բայերն են, Regelmäßig Webերը կոչվում են նաեւ շվախ է վերբեն, կանոնավոր կամ թույլ բայեր։ Այսինքն մեկը միշտ հիշեք, ռեգելմեսիկ կամ շվախ դա նույն բան, նույն բանն է։ Կանոնավոր կամ թույլ բայ, նույն բանն է։ Եվ երկրորդ խումբը։ Երկրորդ խումբը unregelmäßige Verben, անկանոն բայեր։ Unregelmäßige կամ starke Verben, անկանոն կամ ուժեղ բայեր։ Մեծամասնությունը, իհարկե, կազմում են կանոնավոր բայերը, բայց անկանոն բայերն էլ քիչ չեն։ Յուրաքանչյուր մակարդակի համար գոյություն ունի հատուկ ցուցակներ, լիստեր, ինտերնետից կարող եք ներբեռնել կամ գերմաներենի դասագրքերի վերջից կարող եք գտնել անկանոն բայերի ցուցակները։ Օրինակ, սա, որ իմ ձեռքում գտնվում է, B1-ի B1 մակարդակի Unregelmäßig Verben ցուցակն է որոնք պետք է ցանկալի է անգիր իմանալ կամ գոնե մեծամասնությունը իմանալ։ Ցանկացած լեզվով ազատ խոսելու համար պետք է տիրապետել բայի ժամանակաձևերին։ Բայի ժամանակաձևեր ասվածը դա այն է, որ քո խոսքի ընթացքում կարողանաս խոսել եւ ներկայի մասին, եւ ապագայի մասին, եւ անցյալի մասին։ Գերմաներենում բայը ունի մեկ ներկա ժամանակաձև, որն է փխեզենս ժամանակաձևը, և փխեզենսի կազմությունը շատ հեշտ է, ես ձեզ հիմա ցույց կտամ, ինչպես է կազմվում բայի փխեզենսը: Եթե բայը իրենից ներկայացնում է կանոնավոր բայ (regelmäßig կամ «շվախ» verb), նրա կազմությունը հետևյալն է՝ ուղղակի ավելացնում ենք այս վերջավորությունները։ Այս կոմում գրված են պերսոնալ պրոնոմն, անձնական տերանունները եւ մեջտեղում գրված է բայի հիմքը։ Օրինակ վերցրել եմ մախն անել բայը եւ դա կլինի իշ մախե դու մախստ er sie es macht wir machen ihr macht sie sie machen Հիմա անցնենք հաջորդ բանին, որ learn-ն սովորել, սա նույնպես կանոնավոր բա է։ Ich lerne, du lernst, er sie es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie sie lernen։ Հաջորդ բանը նայենք։ Kaufen գնել բանը վերցրել։ Ich kaufe, du kaufst, er sie es kauft, wir kaufen, Ihr kauft sie sich Անկանոն բայերը վերցնենք, անկանոն բայերի դեպքում այս նույն շաբլոնն է, նույն վերջավորություններն են բայերի։ Ուղղակի այս դեպքում բայի արմատի մեջ երկրորդ եւ երրորդ դեմքերի ժամանակ փոխվում է արմատի ձայնավորը։ Օրինակ, ֆաղն բայը, ֆաղն մեկն է Gedarna, Ich fahre. Du fährst. Er, sie, es fährt. Wir fahren. Ihr fahrt. Sie, sie fahren. Bayer, Lesen Kartal. Glini, ich lese. Du liest. Er, sie, es liest. Wir lesen ihr lest sie sie lesen Այս օրինակը մի քիչ հաջող օրինակ չէր լեզնի օրինակը, որովհետև այստեղ երկրորդ դեմքի ժամանակ ոչ միայն արմատի ի ձայնավորն է փոխվում, նաև S-ն է փոխվում, S-ն է անհետանում։ Երկրորդ դեմքի ժամանակ չէ, ասում ենք դու լիստ, եւ երրորդ դեմքի ժամանակ էլ ենք ասում դու լիստ։ Այսինքն անկանոն բայերի դեպքում որևէ հստակ բան չկա, կարող է շատ-շատ փոքրիկ փոփոխություններ լինեն։ Եվ արմատի ձայնավորը փոխվի, եւ երկրորդ դեմքի ժամանակ թին վերանա, կամ կարող է լինել այլ փոփոխություններ։ Դրա համար անկանոն բայերը սովորում ենք առանձին առանձին հատիկ-հատիկ եւ յուրաքանչյուր դեպքը ինդիվիդուալ է, անհատական է։ Ա, Հաջորդը գեբեն բայն եմ վերցրել, գեբեն տալ։ Իր գեբե դու գիբս er sie es gibt, wir geben, ihr gebt, sie sie geben։ Կարծում եմ presence-ի հետ ամեն ինչ པարզ էր եւ հասկանալի էր։ Եթե ուզում եք այս թեմայի վերաբերյալ լավ պարապել եւ և Բայերը ինքնուրույն շատ արագ ձևով առանց կմկմալու հոլովեն, այդ դեպքում կարող եք այս վիդեոյի ներքևում գտնվող լինքով անցնել և մտնել իմ վեբսայթը deutscheamenish.com և այնտեղ ես ձեզ համար պատրաստել եմ վարժություն այս թեմայի վերաբերյալ, պխեզենսում ուղեգելմեսիք և ունղեգելմեսիք վեբն։ Կարող եք այդ վարժության մեջ բաց թողնված տառերը լրացնել Եվ ինչու՞ չէ նաև անգիր սովորել, եթե շատ ուժեղ մոտիվացված եք եւ ուզում եք լեզուն սովորել, անպայման պետք է սկսեք բայերը հոլովելուց։ Առանց բայերի նախադասություն չի լինում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ժամանակաձև է փխեթեղի թումը եւ ինչպես է այն կազմվում։ Փխեթեղի թումը արտահայտում է անցյալ, այն անցյալ ժամանակաձև է։ Եվ փղեթեղի թումը օգտագործվում է հիմնականում հեռուստատեսային հաղորդումների լուրերի հաղորդման ժամանակ կամ օգտագործվում է թերթերում, գրքերում: Այսինքն փղեթեղի թումը այնքան էլ շատ չի օգտագործվում խոսակցական լեզվում, երբեմն հանդիպում է, բայց ոչ շատ հաճախ, ինչպես փերֆեկտը: Փերֆեկտին նույնպես կանդրադառնանք այսօր: Օրինակ վերցնենք Kaufen բայը: նույն արմատը, ինչ որ վերցնում էինք ներկա ժամանակաձևի ժամանակ, հիմա այս կտրոնները վերցնենք եւ դնենք այս շաբլոնի մեջ եւ փորձենք կազմել մեր փղեթղեթումը։ Կլինի ich kaufte, du kauftest, er sie es kaufte, Wir kauften, ihr kauftet, sie sie kauften եւ լերներն էլ կդառնամ։ Ich lernte, այսինքն ես սովորում էի։ Du lerntest, ես դու սովորում էիր։ Er sie es lernte, նրանք սովորում էին։ Wir lernten, մենք սովորում էինք, ihr lerntet, դուք սովորում էիք, sie sie lernten, նրանք սովորում էին։ Եվ և, երրորդ մեր երրորդ ֆայը Իշ մաղթե, ես արել եմ, դու մաղթես, դու արել ես, եղզի ես մաղթե, նրանք նա արել է, վի մաղթեն, մենք արել ենք, իղ մաղթետ, դուք արել եք, զիզի մաղթեն, նրանք արել են։ Այսինքն, այս պղետեղիթումը կազմությամ շատ հեշտ է, ինչպես տեսնում եք, նույն վերջավորություններն է, ինչ որ present-ի ժամանակ ուղղակի մի հատ t է ավելացել։ Մի հատ t է ավելացել վերջում։ Հիշեցնեմ, որ մենք խոնարհում էինք կանոնավոր բայերը փղեթեղիթումում։ Իսկ ինչպես է իրենց պահում անկանոն բայերը փղեթեղիթումում։ Եթե ուզում ենք անկանոն բայերի փխետեղի թմու կազմենք, պետք է մեր ձեռքը վերցնենք նորից այս անկանոն բայերի ցուցակը եւ այս ցուցակում փնտրենք փխետեղի թում սյունակը։ Փխետեղի թում օրինակ Գևինն բայը անկանոն բայ է, Գևինը կդառնա Գևան, անցյալում կդառնա Գևան, եւ այս Գևան արմատը պետք է դնենք շաբլոնի մեջ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ ինչպես է դա կատարվում։ Անկանոն բայերի ժամանակ ոչ մի օրենք չի գործում, ոչ մի հստակ կանոն չկա, պարզապես պետք է դրանք անգիր սովորել։ Օրինակ, դե, այս Կևինն հաղթել բայի ժամանակ, այս լավ կլինի, այս վերջավորությունները ծածկեմ, որովհետև այսօ մենք տեսնում ենք, որ երրորդ դեմքի եւ առաջի դեմքի ժամանակ ընդհանրապես վերջավորություն չի միանում այս կևանին։ Եվ դառնում է Իշ գևան, ես հաղթել եմ, դու գևանստ, դու հաղթել ես, էղզի ես գևան, վիը գևանն, մենք հաղթել ենք, իղ գևանդ, դուք հաղթել եք, զիզի գևանն, նրանք հաղթել են։ Հաջորդ բայը, հաջորդ բայը մեր կաչ ծանոտ գեբեն տալ բայն է, Եվ գեբենը այս ցուցակ, այստեղ որ ցուցակ կա, այս ցուցակից Gebenbay-ը գտնում ենք, որ կտեսնենք, որ Geben-ը դառնում է gap։ Geben-ը դառնում է gap։ Այ այստեղ տեսնում ենք Geben, gibt, gap։ Փեթերի թումը դառնում է gap։ Եվ դրա համար արդեն նույնպես փակում ենք այս վերջավորությունները, որտեղ մեզ պետք չեն եւ դառնում է իշ գապ, ես տվել եմ, դու գապստ։ Երկրորդ դեպքում ավելանում է s-ին։ Էրզի s գապ, նորից գապ է մնում, wir gaben, մենք տվել ենք ihre gabt, sie sie gaben։ Եվ haben ունենալ բայը, եւս unregelmäßig է, անկանոն է Բայց այս դեպքում վերջավորությունները բաց են, վերջավորությունները միանում են։ Կլինի իշ հաթե Է, այստեղ միթին ավել եմ գրել։ Այս արմատի մեջ միթին ավել եմ գրել։ Իշ հաթե դու հաթեստ Էրզի էս հաթեն հաթե wir hatten ihr hattet sie sie Հաթն։ Այստեղ որ վերջավորությունների վերջավորությունների մեջ այս թին պետք չի նայել, այ այսպես։ Ավելավ է այսպես, այսպես ճիշտ կլինի։ Մի անգամ էլ կարդամ hub-ն ունենալ բայը, մեր շատ ծանոթ բայը։ Փղեթերի թումում hub-ը դառնում է hat-ն և կլինի իշ հաթե, դու հաթեստ, էրզի ես հաթե, վիր հաթեն, իր հաթետ, զիզի հաթն։ Ինչպես նկատում եք, ես գրիչով այս թին ծածկել եմ, թիերը պետ չի կարդալ, ոտև երեկ հատ թի չի, երկու հատ թի է, իչ հատ և այլն։ Անցյալի արտահայտման հաջորդ ժամանակաձևը կոչվում է perfect և perfect-ը առօրյա խոսակցական խոսքում օգտագործվող ժամանակաձև է, այսինքն այն պետք է լավ իմանալ: Եթե փխեթեղիթումը օգտագործում ենք շատ հազվադեպ և կարելի է նաև այդ բայի հիմքերը սկզբնական շրջանում անգիր չանել, ապա perfect-ի ժամանակ պետք է ամեն ինչ շատ լավ իմանալ, որտեվ perfect-ը շատ ենք օգտագործում առօրյա խոսքում։ Perfect-ը կազմում ենք հետևյալ կերպ. հաբն եւ զայն օժանդակ բայերին գումարում ենք participle 2 եւ ստանում ենք perfect-ը։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում participle 2-ը։ Participle 2-ը երբ որ բայի արմատին սկզբից ավելացնում ենք g իսկ վերջից ավելացնում ենք կամ t կամ in, e այ հենց դա էլ participle ցվայնը։ Եվ այս ժամանակաձևի կազմության համար շատ կարևոր է անգիր իմանալ հաբն եւ զայն օժանդակ բայերի հոլովման ձևերը։ Իշ հաբը դու հաստ, եղսի ես հատ, վիը հաբն, իղը հապտ, զիզի հաբն։ Եվ և, Զայնը փոխվում է հետևյալ կերպ, զայնը դառնում է ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sie sind։ Իսկ ինչպես տարբերակել որ բայի հետ ինչն ենք դնելու, հաբն ենք դնելու, թե զայն ենք դնելու։ Այս հարցի պատասխանը հետևյալն է, որ զայնը դնում ենք միայն շարժում արտահայտող բայերի հետ։ Այդքանը հիշեք, բավական է։ Գրքերում կամ մանրամասն պունկտերով, թե որ բայերի հետ են օգտագործում զայնը, բայց ամենակարևոր կանոնը այն է, որ զայնը օգտագործվում է շարժում արտահայտող բայերի հետ։ Դա ամենակարևոր կանոնն է։ Փարթեսիպ ցվայի կազմության վրա մի քիչ կանգ առնեմ, եթե բայը կանոնավոր է կազմվում է այս բանաձևով, իսկ եթե անկանոն է, Կարող է նաև գեջ հավելանալ կան բայեր, որոնց դիմացից գեջ չի ավելանում, կան բայեր, որոնց վերջից թի չի ավելանում։ Եվ դրանք անկանոն բայերն են, եւ այդ անկանոն բայերի բայերը եթե մեզ հանդիպում են, դարձյալ պետք է այս թուղթը մեր ձեռքը վերցնենք, այս լիստը Եվ այս դեպքում արդեն perfect-ին պետք է նայենք, perfect form-ի կազմությանը եւ վերցնենք մեզ անհրաժեշտ բայը։ Հիմա բերեմ մի քանի օրինակներ, մի երկու հատ օրինակ բերեմ կանոնավոր perfect բայից, մի perfect-ի կազմության կանոնավոր բայերի դեպքում, մի քանի հատ օրինակ էլ բերեմ անկանոն բայերի հետ կապված եւ վերջացնենք այս perfect-ը։ Վերցնենք օրինակ մեզ ծանոթ մախն բայը, որը հոլովեցինք presence-ում եւ փխեթեղի թումում, այժմ հոլովենք այն perfect-ում։ Դիմացից նրանք ավելանագի է, վերջից թի, որտև կանոնավոր բայ է, պարտիսիպ ծվայը կազմվի ըստ այս բանաձևի և մախնը շարժում չի արտահայտում, դրա համար այն միանում է հաբնի հետ, կդարնա իշ հաբը գեմախտ, բոլոր տեպքերում ինքը գեմախտ է մնում։ Իշ հաբը գեմախտ, du hast gemacht, er sie es hat gemacht, wir haben gemacht, ihr habt gemacht, sie sie haben gemacht։ Gemacht-ը միշտ մնաց gemacht, միայն փոխվեց այս haben բայը։ Հաջորդ բայը մեր lernen բայը կլինի ich habe gelernt, du hast gelernt, er sie es hat gelernt, wir haben gelernt, Ihr habt gelernt, sie, sie haben gelernt։ Gelernt-ը միշտ մնաց։ Gelernt միայն հոլովում եք այս haben եւ sein buyer-ը։ Է äh, haben buyer տվյալ դեպքում։ Kaufen buyer, äh, ich habe gekauft ge վերջին թե Du hast gekauft, er sie es hat gekauft, Wir haben gekauft, ihr habt gekauft, sie, sie haben, haben gekauft. Մի հատ էլ օրինակ բերենք, որ բային միանում է զայնը։ Եվ բային միանում է զայնը, դա ֆաղն բայը կլինի, մեկն էլ բայի հետ գտնենք այս մյուս կոմում կդնենք, մեր աուսակի մյուս կոմում կդնենք վաղն պայը, կլինի իր հաբեկ է վաղն, դիմացից ավելանում է գե, պլյուս թի, Եվ այս արմատի ես փոփոխվող ձայնավորին մենք էլ չենք նայում, միայն գեֆախ գեֆաղեն։ Էնա միան, ի էնա միանում այսա, այս դեպքում։ Տեսնում եք participate-ը կամ կարող է վերջում թի ավելանա, կամ կարող է ի n ավելանա։ Ֆաղնի դեպքում ի n ավելանում։ Եվ կլինի ich bin gefahren, du bist gefahren, er sie es ist gefahren, wir sind gefahren, ihr seid gefahren, sie sind gefahren. Gefahren. Gefahren. Gefahren. և վաղն։ Դե ինչ մենք արդեն ծանոթացանք փխեզենսին, բայեր ինչպես են հոլովում փխեզենսում։ Մենք ծանոթացանք փխեթեղեթումին, փխեթեղեթումի շաբլոնը եւ մենք ծանոթացանք perfect-ին։ Եվ perfect-ն ու փխեթեղեթումը երկուսն էլ արտահայտում են անցյալ։ Perfect-ն ու փխեթեղիթումը երկուսն էլ նույն բանն են նշանակում։ Ուղղակի փխեթեղիթումը օգտագործում է ավելի շատ հերոստատեսային հաղորդումների մեջ եւ գրքերում, իսկ մեր perfect-ը perfect-ը օգտագործվում է առօրյա խոսքում։ Դա է տարբերությունը։ Իսկ այս թեմայի վերաբերյալ բառություններ դուք կգտնեք իմ վեբսայթում։ Իսկ վեբսայթի լինքը ես կթողնեմ վիդեոյի տակ։